Je m'appelle Jérôme Shangama, je suis superviseur VFX chez MicroSMPC Advertising et aujourd'hui on va vous parler du Ghost Recon Breakpoint pour Ubisoft. On a travaillé avec euh, l'agence DDB. Il faut savoir que DDB, ça fait maintenant presque 4 ans que je travaille régulièrement avec eux, principalement pour les campagnes euh, Ubisoft. Cette collaboration nous a amené à travailler avec des réalisateurs euh, incroyables dire des légendes. On a travaillé avec John McTiernan sur le premier Ubisoft. On a travaillé avec euh, Martin de Fura sur la campagne euh, pour Far Cry. On a travaillé avec euh, The Tractor sur la campagne Assassin's Creed. On a travaillé avec Nicolas Winding Refn pour la campagne The Division. Et aujourd'hui, avec Velas et Khalid Motaseb sur le film Ghost Recon, c'est vraiment une chance parce que c'est des gens qui rayonnent par leur travail depuis plusieurs années maintenant. Et Micros MPC relève à chaque fois le défi et on est vraiment super fiers. C'est vraiment des beaux films, c'est vraiment des chouettes projets et on est très contents. Mon rôle de superviseur sur le tournage, c'est d'accompagner le réalisateur et euh, le chef opérateur. On doit être là pour leur dire attention, ça, ça va pas être trucable, en tout cas, ça va pas demander le même travail, ça va pas demander le même investissement, là on rajoute des choses, ou alors non, au contraire, ça c'est très bien, il faut continuer. Si vous êtes dans cette valeur de plan, vous pouvez faire vraiment tout ce qu'on veut, nous on pourra truquer comme vous voulez. Et voilà, c'est leur permettre d'avoir une vraie discussion au moment de la prise de vue pour que vraiment ils se sentent libres euh, d'aller jusqu'au bout de leurs intentions et de toutes les idées folles qu'ils ont pu avoir. il y en a eu plein, Moi je m'appelle Guillaume Dadaglio, j'ai été euh, donc, euh, superviseur 3D sur la campagne Ghost Recon Breakpoint. C'est ma deuxième collaboration avec Ubisoft. J'avais déjà travaillé sur Assassin's Creed Odyssey. Donc je me suis occupé bah, principalement, en tout cas au début du projet, de tous les assets, les drones, les hélicoptères de veiller à ce que tous les assets soient photoréels, euh, puissent, euh, voilà, ils venaient du jeu vidéo, donc il fallait les transposer dans un monde euh, réaliste. Également, bah, d'encadrer l'équipe 3D qui s'occupait voilà, du lighting de, tous ces assets, de l'intégration dans les plans. Tout le monde a été très réactif et ça, ça a été trop bien. <laughs> Cliquez sur le lien pour aller voir le film de 5 minutes et restez pas sur les petites versions de 30 secondes. Merci à Ubisoft, DDB et Frenzy. merci à tout le monde.